Why? मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरी अंगूठी जो लेनी थी हाँ, मैंने इसे आसमान से नीचे क्या फेंका और तुमने इसे फटैक से उठा ली बहुत तेज हो तुम इंसान मेरे अंदर पावर आ रही है इस अंगूठी की पावर मेरे अंदर वापस आ रही है यस यस यस, यस। पे तो मेरी पावर वापस मिल गई अब मैं तुमको बताऊंगा बाय बाय छोटू क्यों रहा Thank you.